Palec w górę. Życiem z tobą dzieli Yeah, yeah, ja palę mój skumków Zbieranie punktów Opróżnianie trunków Chcę wejść tu z kunsztu Jesteś fajna, ale nie wracam jak bumerang Mimo tego, że wiem, że chcesz chłopara pera Mimo tego, że wiem, że chcesz chłopara Robię wszystko sam, czasem płacę jakiś tantiem Teraz będzie tylko gorzej, ale już nigdy nie będę na dnie Biorę córkę kumpla, bo co dla mnie porażek Wy mówicie o honorze, wiedziałem, że ją kojarzę Patrz ile sam, córki całkiem przed Chcę zamieszkać w Paryżu, przez to, że jebie komentarze Ona ma trochę ciała, nie przeszkadza mi tu wcale Wiem, że nie mieszkasz w Paryżu